чүпүрөк үчүн боек алуу үчүн биз паранитроанилиндин суудагы эритмесин натрийдин нитратынын туз эритмесин бир нафтол натрийдин гидроксидин уксус кислотасындагы кайнатма тузду колдонобуз кебиз чүпүрөктүн үзүндүсүн паранитроанилинге салабыз андан кийин натрийдин нитритине салабыз анын муздуу болгон себеби диазоний тузунун болушунда ошол себептүү ажыраган жок диазоний тузу болгондуктан эритме агарды түссүздөндү диазоний тузуна салынган чүпөрөктү алып нафтол эритмесине салабыз ошол замат гүлгүн көк түскө өзгөрдү чүпүрөктү уксус кислотасына салабыз Гүлгүн көк түс боёгучтун негизги өңү эригип эригич ал эми сары кызыл боёк сууда ээрибейт натыйжада сары кызыл түстөгү чүпөрөк пайда болду